sì, insomma, ci riconosciamo all'interno anche del, di quel documento. Le reti comunque associative italiane che si, si occupano di emergenza urgenza, di volontariato, sono tre, oggi mai io posso dire come oggi stanno lavorando in sinergia, che sono AMPAS, Croce Rosse e Misericordia d'Italia. Stiamo facendo un lavoro ringrazio le senatrici Boldrini e Cantù perché probabilmente per la prima volta hanno coinvolto le reti nazionali per discutere e eh, dare il proprio contributo anche ai disegni di legge che oggi sono, sono in discussione. Quindi hanno tenuto in considerazione molto, e questo ci ha fatto molto piacere, abbiamo dato tutti noi il nostro fatto dalla Commissione e ci riconosciamo all'interno di questi documenti ma riteniamo sempre di più che il mondo del volontariato debba essere eh, considerato una parte importante eh, del sistema di emergenza-urgenza e preospedaliera, proprio perché abbiamo visto anche qui dati che sono quelli relativi alle attività in alcune regioni, zone dell'Italia, insomma dove i soccorritori, quindi le ambulanze dei soccorritori, sono prevalentemente in quei territori dove il mondo del volontariato è maggiormente rappresentato e quindi il mondo del volontariato è sicuramente una componente importante, non sostitutiva del sistema pubblico, ma una componente importante che in questo momento deve avere e deve essere considerata e avere il giusto ruolo all'interno del sistema di emergenza-urgenza e prossima. Grazie.